siya ay 85 years old na po. Ngayon, kaka-birthday niya no March 29, 2021. Tsaka po, siya may, siya may, siya may Alzheimer disease. Siya po ay may Alzheimer's at tsaka may hika din po siya. Hika siya. Dito siya, dito siya nakatira sa akin kasi kinuha ko siya doon sa amin talaga sa lugar namin kasi pagpunta namin dun sa kanya, nablitaan ko may Alzheimer's siya. So, pinuntahan namin nun dun sa inuwi. Uh, pinuntahan ko talaga siya. Pagpunta namin dun, uh, andun siya sa bahay ng mga, sa bahay ng kapatid ko. Gusto niya sumama sa akin noon pero ayaw siya i bigay. So, nagpa surprise kami ulit na pumunta doon ng asawa ko. Nakita namin doon na kinukulong na pala siya doon sa bahay niya. Doon sa bahay namin doon, kinukulong na siya. Kasi, kasi daw aalis. Wala lalabas ng bahay. Ganyan talaga kasi pag may Alzheimer. Pero dito naman sa amin, dito na siya nakatira sa amin. Oo, pag malingat ka lang, hindi mo mapansin, lalabas siya ng bahay. So, pero wala naman doon na ikulong talaga, lag, lagyan ng padlock, kandado ng bahay. Siya lang mag kasi yung doon sa lugar namin, yung bahay namin doon, yung sa kanila talaga, sa mama kong bahay. Malayo ang kapitbahay din. Medyo, so, inuha ano ko siya. Andito na siya sa akin ngayon. Yung mga kapatid ko, uh, mga kapatid ko, anak niya din, hindi na, hindi ko na makunta. Sasabihan ko, ganito, mama namin, wala din silang pakialam na wala na pakialam. Sasabihan lang ako na tiisin ko raw kasi ginusto ko daw na kunin. In, syempre, gusto ko kunin kasi kinulong na kasi wala nang walang pagkain, madumi na yung pagka, padumi na yung lalagyan ng pagkain niya. nandito na siya may asthma siya. To 85 years old tsaka yung yung paa niya din minsan lumalaki. Yan, tsaka ito 4 years na siya dito sa akin. 4 years na ako ang nagpapaligo sa kanya. 4 years na siya. Pero hindi naman siya bilang ti tiisin ko ra Kasi ginusto kong kunin. Yan. So, wala akong magawa kasi yan ang sinabi nila. Tsaka hindi ko na rin sila makontak. Wala akong magagawa. So, ito siya ngayon. Umabot pa siya ng apat na taon dito sa akin bunso. Ako ang bunsong anak niya. Tsaka, ito. Wala na rin siyang kapatid kasi kumusta, wala. Wala kumusta. So, na lang. Dito siya sa akin. Ayan. Siya si Lourdes. Ang mama ko, ako ang ay isang Ilocana. Ilocana siya, mama. Maraming salamat. Yan, laban lang talaga. Laban lang para sa ekonomiya, lalo na lalo na rin ngayon na dahil sa pandemic, 'di ba? Hirap din. Lahat tayo naghihirap din. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.